mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh